कस्तो देखेको छ त चस्मामा लकेटाहरू यसो यहाँ इन्टरभ्यू हान्थ्यो नि त यहाँ हाम्रो यहाँ रविन सोल्डे ब्युटी लेडी यतापट्टि हाम्रो यहाँ अब ह्यान्डसम हङ्क ओहो आज कतातिर हो अनि आज चाहिँ हामी अल्गु बाबा यो हो कि अल्गु बा के अरे के अरे बर्दुबे जान लागेको त्यहाँ राम्री राम्री पाइन्छ अरे अनि भनेर अनि जान केटाहरूले अनि यसो गएर हामी पनि यसो घुमिदिउँ न त भनेर हिँडिरहेको अब हिँड्न त हिँडिसक्यो टाउको फुट्ला जस्तो भइसक्यो घामले होइन त्यसैले यसरी पानी छु पठान जस्तो यस्तो पाराले बानी रहेछन् हाम्रो मोटोलाई चाहिँ बिचरा अति पसिना आएर होइन बिस्तारै बिस्तारै होइन कहिले हो आइपुग्ने मोटोधरी पर्दो जान थुसेर न आज पुरा आइपुग्यो आइपुग्यो ओ माइक यता दिएर आउनु आएर यो हो दुबई दुबईको side Mohammed Ali Mohammed Ali ए मोहम्मद अली ए मोहम्मद मोहम्मद हो कि मजा होइन मुजा काम मजा मजा भन्छ ए साँच्चै हाम्रो फेरि सिङ्गर पनि हो होइन सिङ्गरको एउटा गीत सुनिदिउँ त ल गर्छौ तिमी मायामा बेहोसी त्यहाँ के हो त्यसपछि के हो कहाँ देखि म हुन्छु राम्रोसँग नयाँ अब आउँदैछ अन्त रोबोट गीत गाइदेऊ यता हेरेर न यता यहाँ हेरेर कि हल्का हेरिरहेको छु Görün ha. कति खिँदै हाल्दैन यार तिमी यस्तो त हामी दोरी दोरीको फेरि खतरा गएको कि आउँछ हामी गाइज मेट्रोमा अहिले हो सबै झरेपछि हामी आइहाल्यो खाली हुन्छ कि मेट्रो चाहिँ साका बुम बुम त्यो अलि भन्ने बेला भएको छैन बाहिरबाट पुरा होइन मेट्रोबाट भ्यू मजा आउँछ नि जहाँ उठ्यो त डान्स डिस्को डान्स कस्तो हलिएर मेट्रो नि पुरा फेरि एउटा हलिएर हुन्छ नि অন্যর বিল্ডিং থেকে তারা চেয়ারে আমরা Lula. ઓય મોટે ઉદય પોતાડી પોતાડી જંગલ બોલે કામ હોય છે એ તાના જંગલ એ બરાબર પડી જાવ પડી જાવ નિયર સિટી આ સિટી જી મોટું ઓય Our Next station is uh, Burj Mall. Al Khelmula. overall. الأبواب سوف تفتح من Batuta. اليمين. The next station is Ibn Batuta. Batuta. Batuta. right hand side. ओए हाम्रो स्टेसन आयो नबिर्स कुन चेन्ज त्यसले त्यही भनेको थियो त्यो भने सक्दा भने गरेर भने अवश्य होइन जुमेर बिच आइपुग्यो केटाहरू अन्त त्यहाँनिर कस्तो कस्तो लगाइरहेको केटाहरू के हो भवाल रहेछ हिजो के के हो के के हो यार फाइनल्ली गाइज आइपुग्यो जुमेरा बिचतिर होइन अगाडि हेर्नु भवालै छ होस् बाटो बिर्सी बिर्सी भयो नि आइपुग्यो जुत्ता त धुस्तै हुन्छ त जाम खाम बसौँ hơi lướt ông tay ông